Bueno, hasiko gara, bai, bigarren atal honetan, e, proposatu nahi dizu eguna da bi praktika on ikustea. Lehenengoa izango da getxoko hizkuntza eta bateratuako mintegian lantzen ari direna, eta horretarako gure ikaslea dazkagu hemen. Eta E, bigarren praktika ona izango da, arrasate behatzein egiten ari diren irakurkatutaren inguruan esperientzia super aberasgarriare bai. bai? E, horren ondore, egongo, egingo dugu alako jarduera bat, batez ere jakiteko zuek ze ideiarekin gelitu zareten, ze karpen egin dezakezuen, eta bueno, gure arteko bogo eta ere bultzatzeko, bai, izango da, suposatzen dut jarduera motxa, tamalez, baina horretarako beharko dugu jaso duzuen, bai, oparia da, bai? baina taldeak egiteko baliatuko dugu, bai. Orduan misteri gabe, ba, emango diogu itza, zure izena barkatu, hastu zait. Ondo entzuten da, ez Bueno, egun hor, Ni Anela Garika naiz eta IES Mungia Behatze Institutotik nator. Mhm. Ni Olaia Kanzelo naiz eta bebai ane antzera ba, IES Mungia Behatze Institutotik nator. Nik lehen naiz eta hori ekostatik eh, nator. Eh, ni Ainoa naiz eta izerrotatik nator. Eta ni Garasi naiz eta izerrotatik nator. Ba, lehenengoz esan nahi dut, ze e, irakasle gomidatu gaituzte e, orkestera, eta e, e esan oratoria zertan datzan azaldu baino lehen bideo bat ikusiko dugu. Bide honetan, irakasle guri hori egindako badera batzuk e, dira. Galdera hauek ahosko hizkuntzari buruzkoak dira. Sonido. Estamos aquí con cinco alumnos del Instituto Julio Caro Baroja que van a participar en el primer acto de oratoria Geuk Esan el día 10 de mayo en el aula de cultura de Roma y queremos hacerles unas preguntas sobre cómo valoran ellos eh, estas experiencias, la lengua oral, etc. Vamos a empezar con Yune. Yune, ¿te parece importante trabajar la lengua oral? Eh, yo creo que es algo que hay que tener cuenta porque al final si tú expresas tu mensaje pero lo expresas con poca claridad o con inseguridad, pues puede que no llegue de la manera que quieres que llegue al, al que mensaje. ¿Vale? Alain, Nuria, ¿cómo trabajáis en clase la lengua oral? Pues en mi caso yo hago literatura universal y de los libros que leemos luego hacemos representaciones teatrales y pues así trabajamos la lengua oral hace poco en mi clase, por ejemplo, en Euskera, en la asignatura de Euskera, em, hicimos una especie de teatro, presentación, en la que mm, el objetivo era mejorar eh, nuestra soltura a la hora de hablar y em, de la misma manera que mientras hablamos estamos definiendo temas y pues, temas, eh, lo, que, lo que buscamos era también mejorar nuestro vocabulario. ¿Sois conscientes de cómo os expresáis? ¿Tienes especial cuidado a expresarte? Eh, sí, bueno, hoy en día los jóvenes de mi edad pues, han acostumbrado al hábito de comunicarse más por las redes sociales y pues eh, muchísimas fuentes de ortografía y personalmente a mí eso no me gusta, por eso a mí me gusta que cuando yo voy a enviar un mensaje que quede claro lo que quiero decir y por lo tanto pues cuidar así más mi, forma de aparte de este tipo de iniciativas, ¿qué otro tipo de actividades propondrías para trabajar la lengua oral? pues por ejemplo, yo en vez de poner todos los exámenes escritos, también haría alguna especie de examen oral para mm, demostrar que aparte de saber cómo expresar nuestros conocimientos eh, pues, escribiendo, que también sabemos expresarlos pues, oralmente. Y también, eh, lo, en vez de hacer presentaciones todo el rato, pues hacer eh, también como ha dicho Nuria, o presentaciones improvisadas para saber adecuarnos al momento. Pues muchas gracias, os vemos a los cinco hablando en el Geukexan. Bonjour. bueno, en eh, va el whisky Suet, eh, este que dakit va batean agartzeko eta. pero bueno, ziko gara aramarekin, E, garrantzitua da zure ustez ahosko hizkuntza lantzea ikastetxean? Bai, bai, ze hemen ikanpo erabili behar dugun gauza bat eta hemen ez bat dugu praktikatzen gero ez e, eta akigu nola egin. Horain, Iker. Kaixo. Kaixo. Nola lantzen duzue ahosko hizkuntza ikastetxean? E, ba, guk klasean hainbat presentazio egiten ditugu ikasgai desberdinetan, eta baita ere tertuliak egiten ditugu batzutan, baina nire ustez hori ez da nahikoa. Orduan, e, eh, Laira, zer proposatuko zenuke hausko izkuntza elantzeko ikastetxean egiten duzuen ez da? Eh, nire ustez, e, tertulia gehiago egin beharko benituzke, eta itxaldietan parte hartu gu ikasleok. E, nola lantzen duzuen eh, la ahosko hizkuntza nola landu izan du Pues egon gara egiten presentazioak txikiak ginenetik baina nire ustez egunero egin behar den gauza bat eta modu erreal batean, pues adibidez, lanteatzen kasu bat erreala eta hori pues, garatzen. Hori da, azkenean gogoituta gaude hausko bat egiten eh, gure ikasleen aurrean, baina azterketa atzagoa ditzen zara nota bat Baina azkenean hausko bat izan behar nuko zerbait naturara eta gure gaitasunan benetan ikusteko. Altzisten bat edo asko bat egiten duzunean, normalean buruan daukas informazioa eta ez duzu azaltzen eh, eh, informazio hori guztoko bat zenu eta da, fiktizioa, da reala. Orduan, osara, jatatzen du, badez, ez da baita, gero, osan, ez da oso Bai, osan, do, kroe, hor tik, ez? Zer proposatu, posen nukete, orduan, ze, kin eh, bine irakasle posen eh, Ez da baita, gara ez, ematea gure punto de vista, sobre tema batzuei buruz, jarria, ematea, eta bat. Eta txikietan egitea, zinen jendea, pues, normalean, pues, el eh, klasean aurrean tentzia, zorren dazten dio, eta... Hori da, eta azkenean, pues, eh, zaila garen aztele do, lantzea gure dauzko egunean, forma natural batean. E, eh, orduan, maiatzaren amarrean egingo dugun ekimen hau mm, positiboa iruditzen zaizue, e, hauskoa buru bat eh, lan zeko. Bidesnia klasean, egin duguna da eh, tale txikiak egin ditugu, eta orduan bakoitzak bere ideia eh, esan ditu, eta gero ni hartu ditut guztiak orduan. Egiterako hauskoa asko lantzen da, eta tale txikietan egiten da, eta sentitzen zara maz babeste eta bai. Bai, egin egin egin egin egin egin egin garrantzitsua dela ez azkenean eh, hor ere guk ditugu beste ikuspuntu batzuk aldera batean aurrera zenbat ideia edo zenbat adaretak hilo diteke. Uh -huh. ba, eskerrik asko, eskerrik asko. Ezo. Egun hon Bueno, hemen ditugu frantzeseko iesan logorre mailako ikasleak, jara, ane, naia, naroa, ainara, Keila, Maialen, Maria, Valentina eta Nemire. Eta bueno, nik aldetu nahi dieke, beha zaratik uste duten, etorkizun irabe dira, berantzitu da, ba, hauskotasuna lantzea. Bueno, gure ustez oso garantitxua da, hauskotzea, e, eh, azkenan erabiltzen duguna, nahi txegitea ez bakarrik lanatik, eskola batez ere, lanatik erazten dugu, eta hori gantzen dugu, baina gero bizitzatzea ez dugu Eh, erabiltzen duguna da zera komunikatu besteekin. Egunon, Mundiako Institutoan gaude, Mundiako Institutoak parte hartu da hauskotasun jardunaldietan eta orain ba horreri buruzko galdera edo eztabaidatxo bat edukiko dugu. Zuek uste eh, lantzen duzue hausko hizkuntza, uste duzue proposamen gehiago edo zerbait gehiago egin beharko lantzeko eta zuen hizkuntza hausko hizkuntza nik buruz ze beritzen dauka Nik uste dut hausko eh, hizkuntza bizitzako ezinbestekoa den gauza bat dela eta azken zinean eh, hizkuntza zehar bat ez diogula behar duen garantzia ematen denetan. Eta, ba, nire ustez, kurtsak pasarela, horretu eh, kurtsua bat ez zainoen azkenean, ba, nire beratzen ponen nengo maietan, gehiago derako, baina kurtsak pasarela, ba, garrantzera jago ematen zaio iratetako azterketek, edo, ba, eh, konsideratzen dira gala ez zailagoak eta ez eh, ito ez Ba, nik uste dut klasea dinamikoagoak izan beharko zirela. Eta guk ikasleok eh, parte hartu beharko behar dukela gehiago klaseetan. Nik uste dut eh, ariketa pozitibo bat izango zela gure arteko bapateko bateko ez da sustatzea. Eta ere, ondo litzateke ikasgai bakoitzeko eta evaluazio bakoitzeko lan bat egitea, horrela gai desberdinak hartuko gehituzke, baita barita izkutza ezberdinak ere. Ba, eskerrik asko, uste dute eh, ideia asko, eta ez ere ikasgai oso gara eman dikuzuela, gure irakasle Bueno, ahora vamos a presentaros el Congreso. Vale, vamos a presentaros el congreso que tuvo lugar el pasado viernes 10 de mayo, eh, al que, bueno, que titulamos bajo el nombre Geukesan y Caslenitza, y acudimos 200 estudiantes de diferentes institutos, de Uribe Costa, Munguía BHI, eh, Caro Baroja, Aiserrota y San Adrián. Y acudimos tanto estudiantes de cuarto de la ESO como de primer bachillerato. Jardunaldi egitoratzeko euskaraz, gaztereraz, ingelesez eta frantsesez egineko hiru minutuko hitzaldiak antolatu ziren. Itzaldien artean gure ikaskideen abestiak, dantzak, magia jokoak, saksoa, tarketa, ziren. Eta bukatzeko koroa. Gerogo ikusiko duzuek. Y el tema sobre el que fueron las exposiciones fue la pregunta eh, ¿tú qué, mejorarías en el mundo? Y a partir de este tema general cada uno le dio un enfoque diferente. ¿Y cómo lo trabajamos en nuestro instituto? Pues eh, Olaya os lo va a explicar. Bueno, va mugiako kasuan, ba, mirenek e, proposatu zigun e, ekimen parte hartzea, eta bueno, gero que anek esan duen bezala gaia e, zen zer hobetuko zenoke munduaz, hiru minututan asaltzea, eta orduan zerotik hasi ginen testuak eratzen, e, bakoitzak zituen ideiatatik sortuta, edo zari bakoitzari interesatzen zitzaiena idatziz, Gero irakaslek ba coachinga egin e, testuak zuzenduz, testuak ikertuz eta lagunduz eta azkenik ba testuak bagen aukarian prest ba entzaiatzen genuen e, esenatokian eroso sentitzeko eta ideiak argi gera zitezen, batez bere. Bai, hori da. Baina irakasle batzuk ez zuten proiektuan parte hartu eta ez ziren proiektua sasko arduratu. Eta, bueno, hori alde batera utzita... <laughs> Itxatia prestatzeak nire niri aukera eman dit gaur egungo gizartean dauden arazoetan sakontzeko eta hauek hobeto ezagutzeko. Eta gainera, e, etorkizuna hobetzen saiatzeko aukera izan dut eta nire ekarpenak emateko. Hau gai garrantzitsua da eta ezin diogu ies egin. Eta bueno, ideiak argi geratzeko asmoz, entzulen lekuan jarri nuen neure burua eta lehenengo pertsona erabili nuen. Eta gazte moduan, e, ardura digun gai batean pentsatu nuen, gazteok torkizunean eh, etorkizunean ardura badugulako ere. Testuetan eta buruan nituen ideia hoietan zentraturi kontuan hartu behar nuen ikusleak argi izan behar zuela ze transmititzen nuen. Horregatik hizkuntza proposa erabili behar izan genuen, e, asko entzaiatuta, eta baita ere ba, erraz, oza, principalena zen erraz ulertu behar zutela e, guk transmititu nahi genuen abatez Ba, aizagotaren kasuan, gure frantzeseko irakasleak proposatu... Eh, <laughs> proposatu zuen, ba... Eh, Jaurdu da honetan parte hartzea. Baina guk, eh, irailean hasi ginen frantzesa ikasten. Orduan ez genuen konfidantzarik, ba... batera igotzeko eta testu bat ba, esateko. Orduan, erabaki genuen, ba, talde guztiak, bederatzi pertsona, ba, parte hartzea. E, eh, lehen da bizi gai hautatzeko brainstorming horrelako bat egin genuen <clears throat> eta azkenean ba, e, gaur egun oso presentea den gai bat hautatu genuen e, edertasun kanonak. E, Testua lan txeko, iru taldeetan badatu ginen eta lehenengo taldea e, hasiera prestatu behar zuen, bigarrenak mamia eta azkenengo bat e, konklusioa. Eh claro, eh taldetan banatu genuen ez testua, ba, pizka bat gero elkartzeko, pizka bat zartu zegoen orduan, edo eh, moldatu behar izan genuen, eta bai hori. gero entzaiatu genuen, eta gure auskera ez denez oso ona zeren esan dudan bezala ba, irailan hasi ginen, gure frantzesi irakasleak ba, e, testua irakurre zuen eta guk mugikorrarekin gabatu genuen. Horrela etxean, lantzen jarraitzen genuen. E, bueno, pentsatu genuen aurkezpenarekin batera, eh, hasiera hasiera batean ba, argazkiak soilik jartzea. Baina gero pentsatu genuen ba, ikasle gehienek ez dakitera frantsesa. Orduan, e, jarri genuen baitere ere e, aurkezpenean e, pues, azpititulo batzuk euskeraz, haiek e, pues, jakiteko <laughs> esaten ari genuen. Eta, bueno, e, aizerrotako ikaslei behintzat oso inspiratzailea iruditu zitzaigun esperientzia hau, pues es azken, azken finean gaztek eh, haien eh, mundua, o mundua ikusteko modua erakutsi izan zuterako. Bale, ba, Uribe kasua, e, eh, laun joan ginen, e, bi euskeraz, bat gaztelainaz eta ni ingelesez. E, eta, ba, nire ingeleseko irakaslea esan zidan, e, ea hau egin nahi nuela e, bai, ni kanpokoa naiz, ingelesa naiz, eta niri ideia polita iruditu zitzaidan. Eta orduan, e, klasean, e, nola, brainstorm bat <laughs> egin genuen, eta baina ni nire ideia argin neukan, eta ba, klasean e, ba, idazi nuen, nire irakaslea e, zuzendu, zuzendu zuen, eta ba, hori eta gero praktikatu nuen klasean, eta esperientzia oso polita, e, eta hori bai. Eta orain bideo. Eta orain bideo. <laughs> pentsatzen dugu. es gabe, ez lehagoke pentsamen durik ez da. Azken batean, kritika, salantza, ezin egona, hitzetatik oitatuz. Zein zaitezte, eta ikusiko duzuen nola hitzek aratago, aratago eramango zaituzteten, eta hiek ematea, ondua ulertzea eta aldatzea enzaitzaketan. Y por último, me gustaría centrarme ahora sí en temas sociales como la violencia de género. So, Es realmente bienvenido sobre el cambio climático y la proximidad de esta zona. Escorta Examinen las cartas, por favor. Examinen las cartas. Y el buen, por favor. Que la verdad que no hay nada raro que son una persona baja de Pokémon. Meine Mutter Story Famicom. Kutsadura gizakiak lurraren baliabideak bereak bizitzaren ideiagatik sortu da. Eta notzera I'm to tell you the average percentage of people who are kidnapped every single year uh, worldwide uh, from 2002 till now. La historia del ser humano, eh, la visión que este tenía sobre sí mismo y sobre la existencia se pues ha ido cambiando. Por ejemplo, empezó con el biomechismo fue cambiando pues, hasta llegar al que tenemos hoy en día que es el antropocentrismo. La clave está en el comienzo. Cuando me propusieron este reto y me preguntaron ¿tú qué cambiarías en el mundo? Respondí no lo sé, muchas cosas. va con el cambio climático. Hay muchas cosas que deberíamos cambiar. Decidir a la base de todo, al comienzo, porque la clave está en el comienzo. Ezinbesteko aldira hau lortzeko, baina noski, ezin ditugu lortu egun batetik bestera. Da, baina honek ondorio negatiboak ditu ere, bai? Gaur egun, eh, izan duen negatiboagatik edonan ikus dezakegu, a honek deben bat sortu gobernuari destatuari gauza galdatzeko eskatzea, baina gobernuak ez ditu berriak liko guztietan, gugara berriak ditugunak. Horregatik, eguneroko bizitzan berriak zabatu behar dituzue, eta horrega, hainuzen ari eta planteatu gai behen, prozesu luze bat egin behar da, behar dira prozesu bat. Prozesu hori egin hori, kontrolatu música movido a millones de personas. Estamos seguras de que tendréis alguna canción favorita y de que la música forma parte de vuestro día a día. Está demostrado que esta nos ayuda a expresar sentimientos muy profundos de diversos tipos. Sin embargo, todos vosotros, nosotras incluidas, habéis escuchado alguna que otra canción con letras un tanto inapropiadas por voluntad propia o involuntariamente. Tal vez deberíamos pararnos a pensar en el impacto negativo que causa este